将棋役連盟金賞街西川北映画と11いたこスポーツクラブ11いたこよさこいんです、えー、ただ、えー、この演奏でね皆様に楽しんでもらいますよう精一杯、えー、演舞させていただきますが演舞する曲は七五花そ佐の高知のことですにぎやかで明るい曲なんで皆さんのお手拍子を頂戴しながらここで盛り上がっていきたいと思いますのでどうかよろしくお願い申し上げますさあそしたら囲碁が 皆元気を大きな声を届くように大き 三连杀 いやいやこれ最後にもう一回あるからねそんだけお付き合い頼んますはまだまだいこうかいやさあさあさあのささ

さあさあ come on, come on.

調布屋グループ委員証会錦北連歌一日いスポーツクラブいたこよさこい連の皆さんありがとうございました続いてのプログラムは「総踊りだよ全員集合」です